Adam! Hallå, vill vänta? Lilla att han öppnar dörren. Jag pappa blev jätteledsen, men kom ut så kan vi prata. Alltså din man förtjänar inte ens dig. Vad är det? Nej men det är lugnt. Men vem bryr sig? Inte jag i alla fall. Vem vill ens vara ihop med honom? Men Vilma. Ja, men vi går nu. Hallå, kom ni?